Hz. İsa Efendimiz'den sonra başlayan bu yeni süreç, geçmişten gelen pek çok bilgimizi yeniden ele alma gerekliliğimizi doğuracak. İslam tarihini ele alırken özellikle Hz. Adem Efendimiz'den Nuh Aleyhisselam'a kadar, Nuh Aleyhisselam'dan da şu miladın esasına kadar gelirken kimi yerlerde Siyer Nebi derslerimizde eksiklerden, yanlışlardan, yanlış anlaşılmalardan bahsetmiştik elbette. Hakikat şu ki Avrupa tarihini ele alan tarihçiler de özellikle miladın başladığı kabul edilen Hz. İsa Efendimiz dönemiyle beraber ta İslam'ın geliş tarihine kadar yani milattan sonraki 600'lü yıllara kadar geçen süreci masalsı bir dille anlatıyorlar bizlere. Bütün geçişleri kendi evrimsel ve kendi dönüşümsel ilkelerine göre ve hak ve hakikate ve akla mantığa sığmayacak usullerle ele almaya gayret etmişler. Siyer Nebi yolculuğunda her ne kadar dünya tarihine, dinler tarihine, sanat tarihine kesin ve kati olarak bir giriş yapamıyor olsak da Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin gelişine yaklaşık 550 yıl kadar kalmış olan bu süre zarfında adım adım bu süreçlerdeki inceliklere yer verme zamanı gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla hem 7. cildimizde hem de 8. cildimizde dünya tarihinde çok da gözümüzün önünde gibi görülen ama hakikatini parçaları birleştirince daha iyi anlayabileceğimiz noktalara doğru ilerliyor olacağız. Bu ilerleyişimizin ilk dersinde birlikteyiz. Hz. Muğdar Efendimizin dönemindeyiz. Milattan sonra 24 yılında Hz. Meryem Aleyhisselam'ın elinden çiğnenmiş hurmayı yiyen son çocuk doğuyor. Neden son çocuk? Çünkü Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin nurunu taşıyanlardan Hz. Muğdar Efendimiz de Hz. Meryem anamızın duasına vasıl olmuştu. Hz. Meryem aleyhisselam o doğduğunda parmaklarına bakarak ağlamış hem bir fitneyi durduracak hem de bu topraklara insanların gelmesine vesile olacaktır dedi. Hz. Meryem anamız Mekke'de her ne zaman hak ve hakikat uğrunda bir söz söylese herkes susar, vakti var ve o vakit geldiğinde olacak elbet denirdi. Babası Nizar Efendimiz'di, dedesi Maad Efendimiz, oğlu ise İlyas olacaklar. Bu dönemde özellikle Hz. Muğdar'ın döneminde çok erken yaşlarda vefatı aslında bir şehadetle son bulacak. Ancak kendi yaşadığı dönemde Oruç tutmanın oldukça ehemmiyet verildiği ve oldukça dikkat edildiği bir dönemden bahsediyoruz. Özellikle 7. cildin ilerleyen sayfalarında dinler tarihine ilişkin beyanatları sunarken bunların hiç de üzerinden es geçilebilecek konular olmadığını da anlayacağız elbette. Bu dönemde Mekke mükerremede yani Kabe-i Muazzama'nın etrafında henüz putlardan kesinlikle bahsedemiyoruz. İlk putların geldiği tarihi de anlatmaya başlayacağız Allah nasip ederse. Babası Nizar Efendimiz her seferinde Hazreti Muğdar'ın güneyde gitmesini, güney bölgesine gitmesini ve daha çok bu bölgede avlanma yapmasını, o tarafa doğru yönelmesini isterdi. Çünkü Muğdar'ın ilerleyen süreçte bir ticaret erbabı olmasını ve güney kısımda ilgilenmektense kuzey bölgesi olan Beni İsrail ile iletişim kurarak pek de bu noktalara ulaşmasını arzu etmiyordu. Belki de Hz. Meryem anamızın söylemiş olduğu söz aklına gelmekteydi her seferinde. Bir babalık duygusu onu pek çok şeyden korumak için kendisini göstermekti. Göstermekteydi ki aynısını biz Hz. Abdullah Efendimizin babasında da görüyor olacağız. Tarihin bu önemli isimleri ise önemli değişimleri Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle yerine getirecektir elbette. En önemli yerine getirmiş olduğu unsursa her ne kadar babası onu güneyde bir avcılıkla vazifelendirmek, orada vaktini geçirmesini sağlamayı arzu etse de en nihayetinde takdiri ilahi o yine de bir ticaret erbabı olmaya doğru yöneltti kendisini. Efendim ticaret bu dönemde Mekke-i Mükerreme'de gelen mallar üzerinedir. Henüz bir ticaretin daha ziyadesiyle bugün anlaşılabilir diliyle bir ihracattan bahsedemeyiz. Ama Hz. Muğdar ilk defa bir ürün seçimi yapabilmek ve Mekke'de herhangi bir şeyi üretip veya Mekke'ye Afrika ve Uzak Asya'dan gelen ürünleri e, Beni İsrail'in yaşamış olduğu Kudüs bölgesine aktarmak belki de Avrupa'ya doğru ulaşabilmek, o tarafa doğru açılabilmek için bir niyeti var. Bu aynı zamanda hac vazifesini yerine getirecek olan insanların geçeceği yol güzergahlarıyla da yakinen ilgili ki daha önceden bahsetmiştik. Çok önemli bir merkeze gidiyor Hz. Muğdar Efendimiz neden diyeceksiniz? Orası Petra. Petra bugünkü tarihçilerin ne yazık ki Resulü gibi aleyhissalatü vesselam Efendimizin beraberinde yeniden inkişaf eden İslam hakikati adına bir iftiraya maruz bırakılan bir merkez olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle İngilizlerin son dönemde yapmış olduğu belgesellerde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilk kıblesinin aslında Kudüs'ten sonra değişmesiyle beraber Petra olduğunu ve hatta işi abartarak Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın Petra'da peygamberlik vazifesini yaptığını söyleyecek noktaya kadar ulaştılar. Hakikatimiz böyle olmadığını biliyoruz ama doğruları anlatabilmek bu siyer nebi için oldukça önemli. İnşallah Petra ile ilgili baştan başa bir program yapabiliyor oluruz çünkü inançlı Yahudilerin gerçek ülkesiyken Grek ve Mısır etkisiyle beraber putperestliğe geçiş yapacak bir yerden bahsediyoruz. Bu yere ait olan özellikleri yarınki dersimizde özellikle Petra ve Nebatiler bölümünde daha detaylı göreceksiniz. Biz bugün Hz. Mudar Petra'da neler yaptı ondan bahsedelim. Hristiyan olan Beni İsrail'in özellikle Kürt boylarının yer almış olduğu Petra hem kozmopolit yapısıyla hem de inançlı insan biçimiyle Roma'nın henüz ulaşmadığı ve ulaşmaya da pek niyet etmediği ama sonrasında yıkacak olduğu bir merkez olarak karşımıza çıkacak. Beni İsrail aslında Rabbimizin vaat ettiği asıl toprakların asıl başkenti olan Petra her nedense dönüşerek bugün İslam dünyası adına önemli bir yermiş gibi ya da İslam dünyasının sözüm ona tarihçilerinin sakladığı haşa bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Petra'da Yahudiler Hz. Muğdar'la birlikte gelişecek yeni Hicaz yolunu fark ettikleri anda ise Hz. Muğdar'a bu yolu kaptırmayı kesinlikle istemiyorlar. Bu gidişiyle beraber bu bölgeye sığınmış olan Hz. İsa Efendimizin çarmıha gelmesinin hemen ardından yavaş yavaş dünyaya yayılmaya başlayacak olan ama nasıl yayıldığını yine bu 7. ciltte anlatacağımız Hristiyanlardan bir kısmıyla görüşme sağlamıştı. Her ne kadar Hristiyanlık çok çok az miktarda insan inanmış olsa da bir takım Hz. İsa'nın da haklılığına inanmış olan insanların Petra'ya sığınmış olması Hz. Muğdar'ı oldukça etkilemişti. Çünkü Hz. Meryem anımızdan yadigar kalan hakikat bölgede Hz. İsa karşıtlarının varlığını görünce onların korunup kullanması gerekliliğini de ortaya koymuştu. Bir yandan Hicaz yoluna engel olmak isteyen Petra'nın mudavim kötüleri bir diğer taraftan Petra'da var olan Hristiyanların yani aslında Müslümanların bugün söylemek gerekirse korunup kullanılarak Mekke'ye getirilme hususu yahut Petra'da onların sağlam ve sağlıcakla kalabilmelerini sağlamak için Hz. Muğdar'ın ne e, Nebatilerle yapmış olduğu bir görüşme var. Devlet nezdinde diyemesek de yarı resmi bir görüşme sonucunda ortaya çıkan gerçekler Hz. Muğdar'ın çok da rahat durmayacağını onların tabiriyle göstermeye başlamıştı. Bu durumda Araplara, Arap dünyasına bir cevap vermek, onlara bir gözdağı vermek gerekiyordu. Herkesin kolay kolay girip çıkacağı bir yer değildir Petra. Öyle elinizi konunuzu sallayarak girip çıkamazsınız denilmek isteniyordu. Bir diğer taraftan Beni İsrail'in kalanmış olan yani Yahudi inancına bugünkü tabirle söylemek gerekirse daha yakın duran Beni İsrail'in rahipleri de Hz. Muğdar'dan baya bir nefret etmişlerdi. Bu nefret söylemiyle beraber acıklı bir sona doğru gidiyoruz ne yazık ki. Çünkü Katimra adında bir köle e, Beni İsrail'in bu rahibi tarafından tutuldu ve Hz. Muğdar Efendimiz hem dini hem de ticari bir mücadele vermiş olduğu bu sahada tam da Petra'dan hayır söz üzere hani bir şeyler yapılabilir. Oradaki Hristiyanların güvenliği alınabilir mi anlamaz mı yeniden görüşmek gerekir. Ticaret için bir kez daha düşünmek lazımdır denilerek hatta kendisine de bir hediye verilerek hani gönlü rahat ayrılsın etrafından şüphe etmesin denildiğinde çıkarken aceleci bir e, katilin koşuşturmasıyla Hz. Muğlar Efendimiz Petra kapısında katledildi, şehit edildi. Efendim bu şehadetle beraber onun Mekke'ye at sırtında taşınmasını göreceğiz. E, kimileri onu yıkamak da istediler. Yanında bulunan 7-8 kişilik grup sonradan Petra'nın içerisinden 10 kişilik grup daha yanına eklenecek. 18, 17, 18 kişilik bir heyet halinde Mekke'ye bu cenaze yetiştirilecek. Ancak Hz. Muhtar Efendimizin ölümü hem tarihte acıklı bir başlangıç, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sülbünde onun geçmiş atalarından birisinin şehadeti olduğu gibi öldürülmeseydi Arapların muharref Hristiyanlığa geçmesi için büyük bir başlangıç olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Hz. Muğda'nın şehadeti çok enteresan bir milengi noktasında Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisiyle muharref Hristiyanlığın Mekke-i Mükerreme'ye inişine engel oluyor olacak. Elbette Arap dünyasının Hristiyanlara göstermiş olduğu bu ilgi ve alaka tarihsel süreç içerisinde unutulmayacak ve milattan sonra 300-350'li yıllarda Hristiyanların bu bölgede daha rahat yaşamaya e, imkan bulduklarını da görüyor olacağız. Her ne kadar bu imkan sağlanmış olsa da başlangıç ne yazık ki 7. cildimizde bir şehadetle başlıyor. Hz. Muğdar Efendimiz 44 milattan sonra 44 yaşında çok da değil 20 yaşındayken ayrılıyor dünyadan ahirete intikal ediyor. Kendisinden sonra evladı olan Hz. İlyas dönemine de gideceğiz ama bu dönemi iyi anlamak, iyi kavramak için bu dönemdeki Nebatiler ve Petra'da ne olup ne bittiğini tekrardan ele almak ve özellikle yabancıların bu konu hakkındaki serzeniş ya da bu konu hakkındaki hatalı görüşlerini de düzeltmemiz gerekiyor. Hep İslam dünyası değil düzeltilmesi gereken İslam tarihindeki Beni İsrail etkisi değil bir de Avrupalıların kendilerini çok daha üstün görme çabalarını yavaş yavaş temizlememiz gerekiyor. Herkesin hakikatle yüzleşeceği bu noktada elbette ki her şey Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisiyle asıl oluyor.'' Efendim yarın Allah nasip ederse bu şehadetin ardından nebatilerin başına neler gelmiş onları ifade etmeye başlayacağız. 7. cildimiz böylece başladı. İlginç, bilmediğiniz, yine ve yenilerle ve hakikatte var olan gerçeklerle bir arada götürmeye gayret ediyor olacağız. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Bugünlük kalın sağlıcakla.